тех, с кем можно лечь в постель Как мало тех, с кем хочется проснуться И утром расставаясь, обернуться Помахать рукой и улыбнуться Целый день волнуешь ждать вестей Как много тех, с кем можно просто жить утром кофе, говорить и спорить С можно ездить, отдыхать на море Как положено и радости и горя вьется эта канитель Легко встречаются, боли расстаются Все потому, что много тех, с кем можно лишь постель Все потому, что мало тех, с кем хочется проснуться дела Кто хочет слышать, все же должен слушать разум по уму, порой боимся на улыбнуться, душу открывая. Сейчас кажется, что она не включила запись. Целый день волнуешь ждать вестей. А. О, что за херня, я не пойму. Я смотрю на себя, я играю не то. Ты просто стесняешься камеры. Нет. Брат. <laughs> Это я стесняюсь.